que mi gente, esto es All Star TV, esto es All Star en la casa. En el día de hoy o en la noche, donde quiera que te encuentres, tenemos un invitado especial. Eh, un invitado, y no cualquier invitado. Hoy tenemos un invitado que viene de la música, vamos a decir de la vieja escuela. Que lo que estaban criticando los otros días, que lo que se quedaron duro que el diablo, que allí. Pero mentira. Lo que la vuelta lo que de cero. Vamos a empezar desde el principio. ¿De dónde viene Jacobo? ¿Qué tiempo lleva en la música? Eh, eh, cómo tú has visto el género que ha cambiado. son cositas que me gustaría hablarla. ¿Tú me entiendes? Porque es una entrevista, a pesar de que una entrevista que sé que está buena porque la vibra tuya lo, dice, tú me entiendes, tú eres una persona pasiva, tú eres tranquilo, tú no andas con desespero, ni que la cosa haga rápido. Tú eres tranquilo en lo que yo visto. Como que estamos trabajando. Y esa es la de tu trabajar. Exacto. ¿De dónde más o menos, de qué rama a Jacobo? ¿Quién fue tu inspiración en la música? Bueno, mi inspiración a la música, yo escuchaba mucho el de Los morenos de antes, lo que es Jay-Z, lo que es Nas, lo que es Mapti, porque yo soy más rapero, entonces yo me... ¿Tú te identificas más como rapero? Me identifico con, el rap. Ok, perfecto, bro. ¿En qué tiempo más o menos tú vienes en la música? ¿De los años...? Desde el 96 fue que yo empecé a, meterme. En, lleno. no en lleno, pero empecé a aprender de la cultura de aquí. Ok vamos, a arrancar ese pedacito en el 96. Llegaste a, Estados Unidos. Sí. Ya tú, ya tú escribías y cantabas. No, yo escribía y no, la, cantaba, yo nada más la escribía. Nada más la escribía. Sí. Cuando tú llegaste en ese tiempo, en el 96, a Nueva York, ¿verdad? Que tú pisaste Estados Unidos. ¿Quién estaba metiendo mano en ese tiempo? Oh. Que tú conozcas, que tú te acuerdes. No, que yo todavía lo conozco. ¿O oh, tú lo conoces? Sí, ¿Tienes relación con ellos? Sí, son tigres que son míos todavía. En esos tiempos estaban eh, lo de Mente al Garete, lo que es en Piquila, eh, Junito Blade, La Orquídea Negra, Baby Psycho. Estaba también el coro de Mafa Crew. Eso eran los coros que estamos rompiendo. Sí, eso es lo que estaban rompiendo, lo que hacían party, eh, uno iba a los party. Siempre entonces después que yo empecé a ir a los party, me empecé a ligar con ellos y andábamos por ir para abajo, a todo lo que da. Ok. Hablamos los Arcángeles Negros también. Arcángel. Los Arcángeles Negros. Ah, los Arcángeles Negros. Sí, eso, era una agrupación. Eso era una agrupación también que estaba en esos tiempos también que, hacía. Que eran duros. Eran duros, sí, sí, O sea, estamos hablando de cinco, cinco grupos. Cuatro. ¿O era independiente? Eran, sí, son grupos diferentes. Ok. Vamos a empezar por el grupo de Empiquila. Lo de Mente el Garete. Lo de Mente el Garete. Vamos a empezar por ellos por lo menos Vamos a dar 30 segundos a cada grupo, ¿está bien? Está todo. Vamos a empezar por el, por, por el de Mente Garete. ¿Cómo se manejaba ese grupo y quién era el administrador, si tú sabes? Boy Wonder era el administrador, de Chosen Few. Boy Wonder. O sea, ese pana viene aportando la música de aquel tiempo. Él era el, el, el, manager de los dementes. Él era el manager de los Demente. Él era como veía los Demente Garete. Él, él, él hacía, ellos hacían party. Eh, sí, ellos... hacían party mucho. En ese tiempo, los tigres que participaban en los paris, no sé si tú sabes, porque tú dijiste que tú estabas atrás de la manga todavía. Sí. Se bregaba bien lo de la boleta en ese tiempo. Sí, corría boletas, se hacían flyers, todo el mundo iba, hacían los flyers, todo el mundo en la foto, eh, tal y tal discoteca, fulano y fulano, este grupo, este grupo, y ya ese grupo era conocido porque se había paris, como quien dice, cada semana, cada, toda la semana. Y existía lo que era la guerra como hoy en día. Claro, los Mente Garete tenían su guerra con, con, con DJ Mafa. <laughs> Eso, era lo que prendía los pares. La, tiradera. Sí. o sea, estamos hablando de, un tiempo que era. Yo, yo pienso, y es mi, opinión, eh, que en ese tiempo había una tecnología para el tiempo. Pero ahora hay una tecnología avanzada al tiempo. Que si tuvieran tenido esa tecnología en los tiempos de antes, hubiera sido diferente, ¿verdad? El género fuera otra cosa ahora. Fuera, fuera un boom. Claro. Ok, entonces, ¿qué tú crees que pasó? Que, que, que la cosa pasara así, como que el grupo se desbaratara o cada quien cogió por su lado. ¿Qué tú piensas de tu punto de vista? No, no sé. A ver, no, no, no, no estuvieron de acuerdo en ciertas cosas, no sé. ¿Por qué tú crees que los grupos se desbaratan? Cuando, cuando no hay un, acuerdo mutuo y cuando hay eh, diferentes egos. Eh, tú sabes que yo tengo mi ego, fulano tiene su ego y nunca coordinamos la vaina, entonces eso lleva a que el grupo se desbarate una página. Supuestamente, yo escuché, no sé, que en Piquila era uno de los saltitas que, que los bori bajaban donde él, que él fue el primero dominicano en filmar con una compañía. Aquí. Yo se y, con Utan Latino. Ya ahí viene eh, en Piquila y Sean Black, Monkey Money. Sí. Eh, sí. Y empezaron a grabar con su artista favorito, están los George también yo ya, sí, un shout out yo ya, yo, he visto par de ellos. O sea, estamos hablando que en Piquil en ese tiempo manejaba una moñita. No vamos a decir que es lo mismo que ahora, porque ahora un chamaquito te habla de un millón de pesos. Normal. ¿Tú me entiendes? Un chamaquito ahora te habla de par de pesos cómodos, para una filmita, para una vainita, hasta para un tema Tú le tiras a cualquier artista, de, para no mencionar nombre tú, tú, le cualquier artista de alta gama o cualquier artista que esté subiendo y fácilmente te quitan una moña. Sí, claro. Pero en los tiempos de antes, ah, recuérdate que los, los, money rendían más. Sí. Entonces, vamos a decir un ejemplo. En Piquil en ese tiempo, la firma que le dio, ¿tú crees que hizo algo? Sí, ellos hicieron su cosa, hicieron su, su boom y su bulla. Porque ya yo venían de un grupo establecido que eran de mente y entonces después de ahí, sí. un latino, los Yoyay, porque Piquila también era Yoyay. ¿Era Yoyay? ¿Pertenecía a los Yoyay y sí, Piquila? Sí. Ok, ¿qué tú crees que pasó en el momento de que el movimiento de norte bajó y subió en los 2000 y ahora? ¿Por qué tú crees que pasó eso? De tu punto de vista. El desenfoque y, el ego, como te dije. El ego de los artistas, que tú, le, tú lo llamas y le dices, vamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y, y no quieren trabajar. Para todo el mundo paró de trabajar. Todo el mundo, o sea, en ese tiempo todo el que tenía grupo paró de trabajar. Sí, paró de trabajar y hubieron varios casos que pasan por ahí también, que no se puede hablar mucho de eso. Y eso fue lo que detuvo el género un momento, pero después todo el mundo volvió para atrás y todo está todo, manso. Cuando tú estabas ahí, tú dijiste que tú no estabas con una firma y nada de eso. Tú estabas, en el juego. Yo estaba tú, en el juego. tú veías todo de afuera. Sí, yo estaba de afuera y yo iba al estudio y vaina y fui, iba. ¿Con qué artista te topaba en el estudio en aquel tiempo? con los mismos mente con el mismo DJ Mafa. Fuera de aquí, la artista internacional, ¿no te topaba? Internacional me topé una vez con R1 en el estudio de Keio. ¿Aquí? Sí. R1 es duro. En Miami yo creo que él vive, ¿eh? ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de, los arcángeles, porque tú me dijiste, ¿verdad? Sí, los arcángeles negros. Habla, un poco de ese grupo. El grupo de los arcángeles negros, eso era un grupo de amigos, como quien dice, eh, yo lo conocí a ellos en la escuela, en la, en la, en la Roosevelt, en la high school. Sí. Lo conocí a ellos ahí. Ahí fue que yo me, me conocí a Keyo, conocí a, a Controversial, a Calificante, Y ellos tenían su grupito, su vaina, y ellos hacían su música. Después fui conociendo a los otros integrantes, que era Ray En, en ese tiempo era rara, más. Sí, rara, más. Y la gente iba a la discoteca y bailaba eso, como que eso era, como que eso era un dembow. No, se, no se escuchaba dembow en ese tiempo. No, a los tigres hacían su, su, vaina, sus combinaciones, su afrobeat, su vaina. Y reggaetón bateaba en ese tiempo. Sí, el reggaetón, ellos tiraban también sus reggaetones. Ellos daban la pila en el reggaetón. Claro. Vamos un poquito más para adelante ahora. Para no enfocarnos solamente ahí. Dale. La Totola. Fatulo Music ese combo, para no seguir mencionando porque son muchos, ese combo de ahí, ese paquete de ahí, sí. ¿quién tú crees que se benefició más? ¿Los dominicanos o los mismos de aquí? Los de aquí. Los de aquí. Porque recuerde que él, lo traía de allá para acá. Sí, pero los de aquí también se beneficiaron porque hicieron la conexión. Hicieron la conexión. Exacto. Pero ¿Tú, tú, llegaste a, compartir con ellos o, no? Con, algunos de ellos. Con, la, con, la compañía Fatulo Music. Con algunos de ellos los que estaban ahí. ¿Tú, llegaste a colaborar? O sea, uno se cruzaba, no, colaborar no. O sea, se conocían, ¿qué es lo que hubo? sí, nos cruzaban, ¿no? En los sitios. Ok, perfecto. Porque yo he escuchado, yo he escuchado muchas, muchas cosas buenas de ellos, que ellos han trabajado mucho en el movimiento de aquí, del norte, que ellos han bregado. Sí, ellos bregado. Que ellos eh, eh, han portado mucho. Ahí está tan Monkey Money también que, que, que, viene de esa época. Monkey Money viene de esa época también. Monkey Money, rapeaba. Sí, Monkey Money. Monkey Money <laughs> Monkey Money cantaba. No, él canta todavía. ¿Él canta? Sí, Monkey Money canta. Ah, yo pensaba que estaba quitado la música. No, es pues lo que te digo, que vamos a venir con un proyecto nuevo ahora. ¿Cómo se llama el proyecto? Eh, no tengo el nombre del proyecto, no, o sea, no te lo puedo... ¿Decir? Sí. o sea, es un proyecto que están eh, preparando que no se puede... que está cocinando la vieja escuela y Monkey Money es el, que está a la cabeza de eso. Sí. Ok, ¿con cuáles productores tú has trabajado? Que yo el más completo, que es mi productor de cabecera, eh, Choco de Black Boy, Ricky Cash, eh, también, a ver, son muchos, loco. Yo acordarme ahora mismo, lo que yo te dije ahora mismo son los, son, los, más esenciales. Son los más esenciales, lo que, lo que han estado ahí. ¿Con cuántos te, ¿con tema tú cuentas en las plataformas digitales? Pile tema, loco. ¿Cuál es tu favorito de todito? Mi favorito de todito, Tudema. tu Mm. ¿Ese está, está dembow o, Un dembow. Un dembow. Un dembow con saoco. tú, tú eh, ¿Cómo que se dice? ¿Tú apuestas mucho el dembow? El dembow es la música número uno ahora. ¿Con cuánto dembow tú cuentas? Yo, como con... Ahora mismo, como con 10. ¿10 dembow? Sí. ¿La mayoría son grabados aquí o en Santo Domingo? Aquí. Aquí. Sí. Y, y los videos. Tengo un video que fui allá a Santo Domingo a grabarlo con con un artista de allá que se llama Andy PM y lo grabamos el video allá. Okay. Se llama Yo lo he visto todo. Está ahí en YouTube también. Lo puedes buscar en YouTube ahí. Ya sabes. Para que esté claro. Tú tienes una persona que te está trabajando o tiene una compañía que está bregando contigo. ¿O o estoy a bolsillos récord, como dicen. Estamos a bolsillos récord ahora mismo, pero estamos armando una vuelta, estamos armando una compañía, un equipo de trabajo para hacer la cosa profesional y, lleva, y tratar de llevar la música donde tiene que llegar. tiene que llegar. Sí. Me hablaste ahorita de una, de una parada que tú tuviste y que volviste para atrás. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Una parada, tuve un, problemita de salud. Me fui por un tiempo, duré en coma una, una, una, semana y media. O sea, ya me estaban hasta llorando. Como ¿Cómo, cómo, cómo, pasó eso? ¿Se puede saber? No, una vuelta y me pasó. Se me, se me fue eh, yo supe la presión alta y me dio un mareo, una vaina, y después de ahí no pude. ¿Perdiste la conciencia? Perdí la conciencia y borré. Bueno, no vine a despertar, fue en el hospital, ya tenía dos semanas ahí. ¡Wow! Entubado. ¡Wow! Sí. Terrible, bro, eso, Pero gracias a Dios, yo desperté de eso y cuando desperté de eso, ahí fue que dije, tengo que volver otra vez para la música. Porque yo tengo un propósito aquí y para eso porque yo volví. O sea, mi vida se, se dio un un reset. Dios le, di, el botón y me resetió todo otra vez. Y volviste para atrás. Y volví para atrás otra vez. Entonces ahora vamos a, meterle con todo. En ese diablo está, fuerte, bro. Que te, que pongan en cama, loco, y después que tú vuelvas. Yo, soy, yo soy una bendición de Dios sí, tú un dame una, pequeña historia, mala mía. Y nosotros tenemos un pana que le dieron, ¿cuántos fueron? 13, 14. Algo así. 14 disparos. Wow. Y lo dieron por muerte. Ese pana, loco, orinaba en funda, digamos. Y loco, y hoy en día el que tiene hijos, está trabajando, está bien, vamos a decir que está bien porque tiene vida. Sí. Y uno lo ve, uno lo cree. Muchas personas dicen que, cuando pasan cosas son milagros de Dios, bro. Son milagros de Dios. lo que pasó contigo fue un milagro de Dios. Fue un milagro de Dios. Yo estoy aquí gracias a ese milagro. A Dios. A Dios y a las oraciones de toda mi familia, mis amistades y todas las personas que me quieren. Y Gracias estamos aquí, estamos respirando y estamos activos. Hay un refrán que dice que en la cama y en la casa tú conoces los amistades, sí. las amistades. Sí. ¿En ese tiempo tú conociste quién eran tus amigos? Sí. ¿Quién eran mis amigos? ¿Quién te ah, visitaba? ¿Quién me visitaba? ¿Quién se preocupaba, por, mí? Perdón. Y sí, eh, eh, sentí, el amor que yo, que yo pensaba que no estaba ahí. en ese momento lo sentí porque me lo hicieron sentir. Estaban activos contigo. Estaban activos conmigo, sí. Estaban rezando mucho, pila. Pues te digo, ya hasta me lloraron, pues ya pensaban que yo. Que ya te iba a ir. Que me iba ahí. esos son milagros que Dios hace en la vida. Eso es milagro. Entonces ya, después que yo desperté y abrí los ojos, yo dije, yo tengo un propósito y yo voy a hacer, voy a hacer mi música. Voy a seguir metiendo voy mano. Voy a meter mano. No me voy a devolver, no se devuelvan. No se devuelvan, exacto. Vamos a seguir para adelante. Porque la cosa se puso como tensa ahora. Eh. <laughs> vamos, vamos a salir un poquito de ese rejuego. En el tiempo ya que tú dijiste voy a saltita más o menos en qué tiempo fue eso? Cuando dije que voy a ser artista, bueno, cuando yo hice la canción con Tori Nash, que gracias a, KO, el más completo, que fue el que hizo eso posible. Después que yo hice esa canción con Tori Nash, que yo empecé a coger ya nombre, que la gente empezaba a, saber quién soy yo y a, verme. Entonces después de ahí yo dije, sí, ya esto, esto va en serio, hay que meterle mano a esto. Entonces después de eso vinieron varias eh, colaboraciones que me llamaban, otros productores de otro estudio, otro grupo me llamaba pues, para colaborar. Eh, hubo una tiradera también con un exponente de Nueva York, eh, John Sosa también, que eso también tuvo su auge también. Se dio buena tiradera. Se dio buena. ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue la química grabada con Tori Nash? Muy buena. La bestia, tú sabes. La bestia, sí. Y después que tú hiciste esa colaboración, ¿te tiraron artista? Sí, otro artista que... Te escribieron para grabar. para grabar. Como Charlie La Merma, me, me, me invitaba para los proyectos de él. Yo tengo como, como dos o tres canciones con Charlie. Con Charlie. Tengo con, con Chovy también, el de 809, de Iron Sí, duro. Eh, tengo, tengo varias colaboraciones, Temperamento también. Tengo, tengo muchísimas canciones, pero... Lejos para atrás Lejos para atrás, sí, para atrás, para esos años para atrás. Vamos a hablar un poco de la tiradera. ¿Cómo surgió eso? La tiradera... ¿Quién ganó? Ganó él, ganó <laughs> Oye, primera vez que yo escucho que una persona dice ganó fulano. Porque hay gente que la hacen y dicen, no dimos. No. Quedamos empate. No ganó él. Mucha gente dice quedamos empate. No, no dimos. ¿Cómo fue eso? Eso se dio porque yo saqué, porque yo, a mí el que me conoce, el que sabe de mí, sabe que yo soy un rapero controversial. Claro. Que yo cuando empiezo, escribo vaina, yo empiezo a tirar la puya a todo el mundo, ve, que lo que, que yo soy el maduro y que el que, el que diga que es lo contrario, que, ven, que se monten esta que para acá. Y él se cogió la vaina para él y él se montó en la misma <laughs> pista y me tiró para atrás. Y después de ahí yo le tiré y él me tiró. Y yo ¿Cómo, le tiré. Fue, ¿Cómo fue la vibra, la, la, los tiros? No, ah, encendía, loco, eso prendía. Un ra, un ra, un ra. Sí, sí todo raro, todo raro. <laughs> prendí prendía la página, tú sabes. tú estaba, estaba dado el pecado. Dado el pecado. ya, que tú sabes que las tiraderas son muy fundamentales, loco. Cuando quieren joder, la, la, cuando quieren, tú sabes, prender la vuelta. Sí. y las tiraderas son buenas. Muy buenas, eso pues. ayuda mucho al género. Y las colaboraciones también, que es lo que yo digo. Ahora yo lo que quiero es trabajar y colaborar. Yo no estoy en chisme con nadie, ni, ni, probarme, ya yo estoy probado, yo, ya todo ya tú ya, tú estás certificado. No, yo estoy certificado, ya el lápiz mío es un bobo, ellos lo saben. <laughs> Hablando de colaboraciones, ya que tenemos en ese tema, ¿con quién del novio te gustaría grabar? Bueno, ahí está Chaca, está Capuchino, está Tali, con todo el mundo. Yo grabo ¿Tú estás listo para grabar con todo el mundo? Sí, yo, yo grabo con todo el mundo. Yo lo que quiero trabajar y colaborar. Normal. ¿Tú lo quieres meter mano? Meter mano y ya y voy, volver para atrás, para el género. ¿Cómo tú de tanto tiempo en la, música, la música, perdón, llegaste para atrás y viste tanta tecnología como es hoy en día. como tú has acaparado y has cogido el ritmo de toda la plataforma, los Instagram, los YouTube, Facebook, Twitter, todo eso. Consistencia, manito. Nunca paraste, nunca... Eh, eh, eh, si, tú no, si tú no entiendes una cosa, cómo hacer, busca ayuda, busca, que hay mucha gente que te, te orienta y trabajar y meter mano. Tú tienes un equipo de trabajo, ¿verdad? Estoy armando uno. ¿De cuánto contiene tu equipo de trabajo? Por ahora van a haber como cinco. ¿Cinco personas? Sí. Ok, perfecto. No está mal cinco personas también. Claro. No, no, está nada mal cinco personas. es un equipo bueno. Claro. Es algo que te va a ayudar mucho. Tú necesitas equipo de trabajo. Tú, hay gente que dice que no, que yo lo hago solo. Tú no puedes solo. Ok, hablando de equipo de trabajo, ¿tú crees que un nuevo talento necesita un manager? Sí. ¿Tú crees que sí? Sí, porque eh, un nuevo talento necesita saber cómo comportarse, cómo hablar y cómo, tú sabes. Cómo expresarse. Cómo expresarse delante de una cámara o un micrófono, tú sabes. Tiene que saber, tiene que tener un manejo obligado. Tiene que agarrar. Sí, una gente que te diga, hey, está haciendo eso mal, tú viste cómo me. Va atrás. Loco. Devuélvelo. Devuelve la vaina, pum. Quita U, ca. Que esto, pum, pam, pam. Demóntalo, <laughs> porque así. si hoy en día, ahora mismo te programan para una tiradera, ¿con quién te tiraría? Con el que me pongan. O sea, tú le das a cualquiera. Sí, porque ajá, dime. Ganar o perder, eh, no importa, loco. lo importante es, competir. Lo importante es que tú compitas. Y claro, y el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Exactamente. ¿Con, cuántas canciones tú tienes ready para arrancar la carrera de nuevo? Tengo ya algunas 60 o 70 canciones. Ya. ¿Nueva? Nueva. vi que tú tiraste un preview ayer de la ACA, ¿verdad? La Full y la ACA. Full y la ACA. ¿Quién te produjo ese tema? Que yo el más completo el instrumental lo preparó él. Sí, él hizo el instrumental y me grabó y, la mezcla y todo. Él hizo todo ready. Él hizo todo ready. Yo fui, grabé mis voces, monté mis vocales. Y él me dijo, él me mandó la base, mira, vamos, vamos a hacer una vaina así. Vamos a arrancar ahí. Hoy en día, hoy en día, ¿verdad? Hay personas que dicen que si no graban con ciertos productores, para no mencionar nombres, sí. di que, que no está pegado, di que, que no pracha. Eso cotorra todo. Es bueno trabajar con un productor que, te, que, que la tenga aprendida, claro. Eso te va a aprender tu vaina. Pero al final del día, eh, el talento tuyo eh, y, el del productor, la química que tenga con el productor, aunque no esté en su, en su, en su vaina, eso es lo que prende la vaina. Eso es lo que prende la vuelta, o sea, que muchas veces, bueno, también tienes razón. Porque, porque yo podría trabajar con, un productor que, la tenga aprendida. Y si yo él no tenemos química en el estudio, el tema no va, a salir. No va a salir duro. No. Hay un productor aquí en la ciudad que es uno de los más duros, porque hay muchos. Se llama Linko. Mm. Lincoln. Sí, Tú has tenido... Todavía no he tenido acercamiento, pero pronto vamos a tener acercamiento porque ya eso viene con, Monkey Money, sí, con Monkey Money que está haciendo su proyecto, él va a tener el proyecto de Monkey Money. So, si Dios quiere, va, a haber un acercamiento. Va a haber un acercamiento para tú meter mano. Exacto. ¿Cómo tú ves, cómo tú ves los chamaquitos, el drill? El drill, ¿qué tú opinas del drill? ¿Cuál es tu, cuál es tu, tu, tu, tu, Atento, hazte Mi verdadera opinión. Real, por favor. Real. Tu, opinión, lo que te salga del corazón. Real, eso está muy bien. Es un movimiento, está muy bien. Pero hay que bajarle un poco más a, a, la palabra, a lo que se dice ahí. Al, yo creo que, al dragueo. Sí, yo creo que, que, hay que dejar un chin, hay que dejar la calle un chip al lado y, meterle más al altitaje. Hay que, hay que dejar la calle, que dejar ese tigre y ser maldita. Y sea maldita que tigre. Sí ahora mismo. ¿Tú crees que ese, ese, ese, vamos a ponerle... Pero ellos hay tigres que, hacen su drill. Que la aplican. Que la aplican, que son míos, que yo lo escucho. Y yo digo, mierda, el chamaquito, que ellos, lo aplican porque yo le meten su letra. ¿Existe el drill romántico? ¿Eh? ¿Existe el drill romántico? Sí, existe. ¿Existe? Sí. ¿Tú escuchas algún drill romántico? No lo he escuchado todavía, pero yo sé que existe. Hay chamaquitos que están cantando drill romántico en sí. día. Vamos a decir un Chupo y Nelly tira vainas románticas. Sí, Nelly, Nelly es duro. Sí, no, él es durísimo. él es durísimo. Entonces, para ti, el, el, el, drill, ¿tú crees que, salga adelante? Claro. ¿Tú crees que va a pasar como, como con el tra? Claro. el tra lo estaban eh, desechando y después el tra subió. Y, se fue limpiando, y fue cogiendo su línea. ¿Tú crees que pasa eso con el drill? Claro. ¿Con la letra que están pasando o si cambian la letra? Si cambian, porque ellos hay tigres en el drill que tienen su nombre y, están haciendo la vaina bien. Que, tienen su letra, tú sabes, que se sientan. Por ahí tigres que no, ellos se paran el micrófono y, y pum pum, y tú ta, y, qué te Y que, eh, sí, exacto. Por tigres que se sientan a escribir, a darle el lápiz. Entonces eso es lo que hace falta. ¿Tú grabarías un drill? Claro. bien, ¿Podemos contar con un drill tuyo pronto? Muy pronto. ¿Cómo, como que? ¿Romántico o calle, calle? No, un drill, letra, calle, bacanería, flow, muere. Ya, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo tirar el tema acá? A la acá, ah, eso hay que hacerle video antes de tirarlo. ¿Le vas a hacer un videito? Hay que hacerle un video, pero yo estoy enfocado primero en, colaborar. Estoy enfocado en los proyectos de los muchachos. El que viene por ahí con Monkey Money. Sí. Y, y Rafidán también, que viene con su proyecto. Y tengo otro muchacho también que es Choco de Black Boy, de Major Flow Records, que tiene un proyecto también que es el proyecto mío. Y, él, me va a ayudar a trabajarlo. O sea, le parte. ¿Es un EP o un álbum? Un EP. ¿Con cuántas canciones vamos a contar con ese Como EP? Como cinco. ¿Cinco canciones? Sí. Eh, eh, ¿piensa poner al Tito del Norte? Claro. Como más o menos con 3, 2, 1. Voy a poner 3. Lo que estén dispuestos a trabajar, lo que quieran. Tú sabes que lo, la otra vez, la otra vez, eh, Tali mm. tiró un álbum hace par de días atrás, ¿verdad? Y pasó un intercado y están diciendo que supuestamente el canje vino a tumbarle el álbum. O sea, con el sonido, el apoyo, la colaboración, que la vuelta, que uh, pa, mm. y nada más se estaba hablando de tal de Arcángel en esos momentos. Sí. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, una cosa es lo que se ve y una cosa es lo que en verdad lo que es. ¿verdad? Exacto. Yo no puedo decir que sí, que fue así, porque yo no estoy ahí, yo no, tú sabes. Claro, ¿no? Y que, que en verdad, en, y que en verdad, en verdad, él estaba trabajando un álbum con pile chamaquito del norte. Y muy duro que le quedó su álbum, muy duro. Él está trabajando con, con un par de cosas de aquí, de, con los chamaquitos. Ahí estaba eh, Chucky, Dova, Nelly, el, ¿cómo que se llama? El, americano, no sé cómo se llama. Y estaban haciendo el video de un tema que ellos tienen. Sí. ¿Qué tú crees? ¿Tú le escuchaste el, tema de Tali? ¿Cuál de ellos? El, no, tú escuchaste el tema de Tali. Sí, claro, yo escuché el álbum, está duro, sí. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Tú crees cuál, cuál canciones? Para mí Tali es ¿Cuál canciones de esas tú crees que coja más views? A la que le metemos cuarto. no, están todas, tan duras, loco. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees del mal? Ese, ese, álbum, él se tomó su tiempo, lo hizo bien, profesional. Lo bien, un trabajo bien, loco. ¿Qué tú crees del juego de la música? Te voy a explicar por qué, espérate. Muchas personas se quejan que no lo apoyan, pero acuérdate que la música es, un juego. Sí. Te explico. Tú subes un tema, yo subo la entrevista. Si yo no le invierto la entrevista mañana, tú sabes que no va a correr. Exacto. Hay muchas personas que dicen que eso, que eso que, vaina robó. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero todo el mundo, Madonna, 20 eh, mil empresas de aquí de Nueva York le meten promoción a todo lo que ellos hacen. Y hay gente que uno le mete promoción y dicen que es robó. ¿Qué tú crees de, ese manejo que hay? Porque al final del día la, tecnología cambia, mi hermano. ¿Tú le invertirías para para un tema tuyo? futurito, claro. Si, se, pues, si hay que metérselo, porque ajá. Eso es trabajar, hay que trabajar. Si tú no promocionas tu tema, entonces tú no, no vas para ningún lado. Tú tienes que ser consistente. Háblame un poco, cambiando el tema ya, para ir finalizando. Háblame un poco de Mesías. ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Tú conoces a Mesías? No. ¿Nunca lo he visto de ahí a ahí? No. ¿Tú has escuchado su música? Claro. Ok. ¿Tú crees que Mesías hizo mal en decir que aquí no había movimiento y hice para Miami? No, no creo que lo hizo mal. ¿Tú crees que tú lo harías en un momento? Si yo, si él, si yo me siento de la manera que él se sintió en ese momento, sí. Sí, así como con esa ira y todo. Sí, me voy y arranco y, suelto todo, claro. Ya, no, pues está todo, eso está bueno. mi gente, ya ustedes saben que lo que es. El pan es duro, no hay que hablar mucho, sigan en las redes sociales. Dámelo un consejo, por favor, a la persona que a los menores que están iniciando la música y un mensaje a la gente que están metiendo mano con los menores que quieren que hagan una cosa que no es. Me explico, o sea, tú grabas, ellos graban con uno una entrevista, si la entrevista no le gusta, el pana la manda a tumbar. Yo creo que tú me das un consejo a esa gente, o sea, a los nuevos talentos y a los inversionistas de los nuevos talentos. Que tú, que tienes mucho tiempo en la música, por eso te lo digo, porque si es un nuevo talento no se lo voy a decir. No, claro, lógico, claro. Es por el tiempo que tú tienes. No, simple, que, que sean más unidos, que se limpien, que suelten, que dejen el tigre enganchado en su casa en un clavo y que se pongan y se pongan el traje de artista, normal. Da tus redes sociales y un shout para la gente tuya que están activa y si no cuando vean el eh, las redes sociales, el Instagram es Jacobo rayita abajo, el rayita abajo terrible 1984. Una vena larga, pero ese <laughs> le llega. Soy tú sabes que lo que es All Star TV, All Star Barbershop. Saludos a los tigres de la esquina del mono. Boom, no se habla mucho. So, puedes seguirme en Instagram como Osta rayita abajo TV, Osta rayita abajo Twitter. Si yo te sabes que lo que es, esto es Osta TV, Osta Barbershop. No hay que hablar mucho. Gracias, mío. Manito, chamaquito va a romper. No hay que hablar mucho. Ya tú oh. sabes que lo que es. No hay que hablar.